ዜና እንደምናመሻችሁ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜናዎቹ ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ የታሰሩ 12 ጋዜጠኞች በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ጠየቀ። ከነ ዶክተር አምባቸው መኮንን ግድያ ጋር በተያያዘ በነሻምበል መማር ጌትነት መዝገብ ጉዳያቸው በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እየታየ የሚገኙ ተጠርጣሪዎች የመከላከያ ምስክር መሰማት ተጀመረ። አሁን ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ያሉ ተጠርጣሪዎች ቁጥር 13 መሆኑን ከተከሳሽ ጠበቆች አንዱ ለዶችቨለ ገልጸዋል። የደቡብ አፍሪካ መንግስት በሀገሪቱ ኳዛሉ ናታልና ጋውተንግ ክፍለ ሀገራት ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በተቀሰቀሰ ጥቃት የታከለበት ተቃውሞ ቢያንስ የስድስት ሰዎች ህይወት መጥፋቱን አመለከተ። አመፁ የተጀመረው በቀድሞ ፕሬዚደንት ጄኮብ ዙማ ላይ እስራት መፈረዱን በመቃወም ነው ተብሏል። ሩሲያ በሱዳን የባህር ዳርቻ የባህር ኃይል የጦር ሰፈር የማቋቋም እቅዷን እየገፋችበት መሆኑን አስታወቀች። ዜናው በዝርዝር ድንበር የለሹ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች በፈረንሳይ ምህጻሩ አርኤስኤፍ ኢትዮጵያ ውስጥ የታሰሩት አስራ ሁለት ጋዜጠኞች በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ጠየቀ። ለጋዜጠኞች ለጋዜጠኞች መብት የሚሟገተው ተቋም እንደሚለው ጋዜጠኞቹ የተያዙት በዋና ከተማ አዲስ አበባ በተካሄደው ተከታታይ የእስር ዘመቻ ነው። አብዛኞቹ ጋዜጠኞችና አንድ የዩቲዩብ መረጃ አቅራቢ የታሰሩት ሰኔ 23 ቀን 2013 ዓ ም እንደሆነም አርኤስኤፍ ገልጿል። ፖሊስ ታሳሪዎቹ መንግስት አሸባሪ ብሎ ከፈረጀው የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ግንኙነት አላቸው ማለቱን አዣንስ ፍራንስ ፕረስ በዘገባው ጠቅሷል። ከህዳር ወር አንስቶ በትግራይ መንግስት ከህወሀት ኃይሎች ጋር ሲዋጋ እንደቆየና በሰኔ ወር መገባደጃ ላይ የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ መውጣቱን ዘገባው አስታውሷል። መንግስት ጋዜጠኞች ግጭቱን በተመለከተ እንዳይዘግቡ ጥብቅ እገዳ እንዳደረገም ገልጿል። የአርኤስኤፍ የአፍሪቃ ዘርፍ ኃላፊ አርናውድ ፍሮገር የጋዜጠኞቹ ስርዓት የትግራይን ጦርነት አስመልክቶ ገለልተኛ የምርመራ ዘገባዎች እንዳይቀርቡ ለማደናቀፍ ያለመ እንደሆነ በመግለጽ ተቋማቸው ድርጊቱን እንደሚያወግዝ መናገራቸው ተዘግቧል። ከምንም በላይ ከወራት በፊት የኢትዮጵያ ፓርላማ አብዛኞቹን ፕሬስ ጥፋቶችን የፕሬስ ጥፋቶችን ወንጀል የሚያደርግ የመገናኛ ብዙሀን ህግ ማጽደቁንም በማስታወስ በስውር የተፈጸመ ያሉትን የጋዜጠኞች እስራት አስደንጋጭ ብለውታል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ታሳሪዎቹ ጠበቆችም ሆነ ቤተሰቦቻቸው እንዲጎበኟቸው እድል አላገኙም ሲል ስጋቱን መግለጹንም የፈረንሳይ የዜና ወኪል በዘገባው ጠቅሷል። ከነ ዶክተር አምባቸው መኮንን ግድያ ጋር በተያያዘ በነ ሻምበል መማር ጌትነት መዝገብ ጉዳያቸው በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እየታየ የሚገኙ ተጠርጣሪዎች የመከላከያ ምስክር መሰማት ተጀመረ። ከተከሳሽ ጠበቆች አንዱ አቶ ህሩይ ባዩ በተለይ ለዶችቨል እንደተናገሩት ችሎቱ ዛሬ ጠዋትና ከሰዓት በኋላ ሶስት የመከላከያ ምስክሮችን አዳምጧል። ቀጣዩ ችሎትም ሐምሌ 8 ቀን 2013 ይቀጥላል ብለዋል። እንደ አቶ ህሩይ አሁን ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ያሉ ተጠርጣሪዎች ቁጥር ሰላሳ አንድ ነው። ሰላሳ አንዱ እንዲከላከሉ ብይን ተሰጥቷል ባለፈው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ በተሰጠው ዛዝ መሰረት ዛሬ የሰላሳ አንድ ተከሳሾች የመከላከያ ማስረጃ የመስማት ሂደት ተጀምሯል። በሂደቱም ሶስት የተከሳሾች መከላከያ ምስክሮች ተሰምተዋል ማለት ነው። ሐምሌ የምስክር መስማት ሂደት የመከላከያ ምስክር መስማት ሂደቱ እንዲቀጥል ቀጠሮ ተሰጥቷል ማለት ነው። ቤቱ ሰኔ 11 ቀን 2013 ዓ ም በዋለው ችሎት ከተጠርጣሪዎቹ መካከል በሶስቱ ላይ የጥፋተኝነት ብይን ሲሰጥ ሀያዎቹን ደግሞ በነጻ ማሰናበቱን ከባህር ዳር አለምኖ መኮንን በላከው ዜና ጠቅሷል። የደቡብ አፍሪካ መንግስት በሀገሪቱ ኳዙሉ ናታልና ጋውግተን ክፍለ ሀገር ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በተቀሰቀሰ ጥቃት የታከለበት ተቃውሞ ቢያንስ የስድስት ሰዎች ህይወት መጥፋቱን አመለከተ። በተጠቀሰው አካባቢ አለመረጋጋት የተፈጠረው ከቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዝደንት ጄኮብ ዙማ መታሰር ጋር በተገናኘ መሆኑን የደቡብ አፍሪቃ የስለላ ተቋም መግለጹን ሮይተርስ ዘግቧል። እስከ ዛሬ ማለዳ ድረስም 219 ሰዎች መታሰራቸውንም ተቋሙ ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። የደቡብ አፍሪካ ጦር ኃይል በበኩሉ ወታደሮቹን ወደ ሁለቱ ክፍለ ሀገራትና የኢኮኖሚ ማዕከል ወደ ሆነችው ጆሀንስበርግ መላኩን አስታውቋል። ወታደሮቹ ለጦር ኃይሉ በቀረበለት ጥያቄ መሰረት ረብሻ በተቀሰቀሰባቸው አካባቢዎች ዘረፋና የእሳት ቃጠሎ ጥቃቶች በንግድ ቦታዎች ላይ እንዳይደርሱ በመከላከሉ በኩል ፖሊስን ለማገዝ መሰማራታቸውም ተገልጿል። በዛሬው ዕለትም በአንዳንድ ከተሞች ህንፃዎች በእሳት መለኮሳቸው፣ ዝርፊያዎችን መፈጸማቸውን የፈረንሳይ የዜና ወኪል በላከው ዜና አመልክቷል። የደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ባለፈው ሳምንት ዙማ በቀረበባቸው የሙስና ክስ በተያያዘ ችሎት እንዲቀርቡ ተጠይቀው አሻፈረኝ በማለታቸው የ15 ዓመት እስራት ወስኖባቸዋል። ፍርድ ቤቱ የብይኑን ተፈጻሚነት ለማጽናት በዛሬው ዕለት ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል። የ79 ዓመቱ ጸረ አፓርታይድ ታጋይ በተለይ በወጡበት በኳዙሉ ናታል ክፍለ ሀገር ዛሬም ተወዳጅ መሆናቸውን ዘገባው ጠቅሷል። አድማጮች የምትከታተሉት የዶች ቨለ ዲ ዜና ነው። ሩሲያ በሱዳን የባህር ዳርቻ የባህር ኃይል የጦር ሰፈር የማቋቋም እቅዷን እየገፋችበት መሆኑን አስታወቀች። ይህን የገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ላቭሮቭ በዛሬው ዕለት ከሱዳናቻቸው መሪያም አልማህዲ ጋር ከተነጋገሩ በኋላ ነው። ላቭሮቭ የሁለቱ ሀገራት ፓርላማዎች በቀይ ባህር ላይ የሚገነባውን የጦር ሰፈር ውል እየተቀበሉት መሆኑን መግለጻቸውን የጀርመን የዜና ወኪል ዲፒኤ ዘግቧል። የሱዳን አቻቸው በበኩላቸው የሀገራቸው የምክር ቤት አባላት ከስልጣን በተሰናበቱት በቀድሞ የሱዳን መሪ ዘመን የተደረሰውን ይህን ስምምነት እንደሚመረምሩ አመልክተዋል። የሩሲያ ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን በጎርጎሮሳዊ 2017 ዓ ም በቀይ ባህር ዳርቻ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር ለመገንባት ተነጋግረው ነበር። ሆኖም ከሱዳን በኩል ስለዚህ ጉዳይ በመገናኛ ብዙሀን የተሰማ ነገር የለም። ሩሲያ ግን ባለፈው ታህሳስ ወር ከሱዳን ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ የ25 ዓመት ስምምነት መፈራረሟን ይፋ አድርጋለች። ባለፈው ወር አንድ የሱዳን ከፍተኛ የጦር መኮንን በስምምነቱ ውስጥ የሚጎዳ ያሉት አንቀጽ በመኖሩ ሰነዱ እየተገመገመ መሆኑን አመልክተዋል። ህንድ ውስጥ መብረቅ ቢያንስ የ18 ሰዎች ህይወት አጠፋ። ትናንት ማምሻውን በሰሜን ምዕራብ ህንድ ራጀስታን ግዛት በደረሰው የመብረቅ አደጋ ሌሎች 16 ሰዎችም መጎዳታቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ከሟቾቹ መካከል 11ዱ በተጠቀሰው ግዛት ዋና ከተማ ጃይፑር የሚገኘውን የጎብኚዎች መስህብ የሆነ ስፍራ በመመልከት ላይ ሳሉ የነበሩ ቱሪስቶች መሆናቸው ተገልጿል። መብረቁ የመታው ሲዘንብ ጎብኚዎቹ የተሰበሰቡበትን የመመልከቻ ማማ መሆኑ ነው የተገለጸው። ከሟቾች አብዛኞቹ የዚያው ሀገር ቱሪስቶች ናቸው። በተመሳሳይ በሌላም ስፍራ የወደቀ መብረቅ ሰባት ህጻናት መግደሉም ተገልጿል። ህንድ ውስጥ ከሰኔ እስከ መስከረም በሚዘልቀው የዝናብ ወቅት የመብረቅ አደጋ እንደሚደጋገም ዘገባው አመልክቷል። የብሪታንያ ፖሊስ በትናንትናው የአውሮፓ ሻምፒዮን ጨዋታ የቅጣት ምት በሳቱ ሶስት ጥቁር ተጫዋቾች ላይ የተሰነዘረውን የዘረኝነት ጥቃት መመርመር ጀመረ። የለንደን ከተማ ፖሊስ በተጫዋቾቹ ማርክስ ራሽፎርድ እና ጆርዳን ሳንቾ እንዲሁም ቡካዮ ሳኮ ላይ ተሰንዝሯል ያለው የዘረኝነት በደል ተቀባይነት የለውም ሲል በማውገዝ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን የተሰራጩትን መመርመር መጀመሩን አስታውቋል። ተጫዋቾቹ ላይ የዘረኝነት ጥቃት መሰንዘር የጀመረው የጣሊያን ቡድን የእንግሊዝን ቡድን ሶስት ለሁለት ማሸነፉ ከታወቀ በኋላ ነው። የእንግሊዝ የእግር ኳስ ማህበር አሳፋሪ ጸባይ ሲል በተቸው ድርጊት እጅግ ማዘኑን በመግለጽ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አንቀሳቃሽ ኩባንያዎች መድረኩ እንዲህ ካለው የጥላቻ ጥቃት መድረክነት ነጻ እንዲሆን እርምጃ መውሰድ እንዳለባቸው አሳስበዋል። በድርጊቱ ለተጎዱት ተጫዋቾች በአንድ በኩል ድጋፍ እየሰጠ የድርጊቱ ፈጻሚዎች የመጨረሻውን ከባድ ቅጣት እንዲቀበሉ ማሳሰባችንን እንቀጥላለንም ብሏል ማህበሩ። ከአንድ ወር በፊት የአውሮፓ የእግር ኳስ ሻምፒዮና ሮም ላይ ሲጀመር ድል የቀናት ጣሊያን ጨዋታውን በአሸናፊነት አጠናቃ ዋንጫውን ተረክባለች። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ከዶች ቨለ የዓለም ዜናውን ለማጠቃለል ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ ላሰማችሁ። ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ የታሰሩ አስራ ሁለት ጋዜጠኞች በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ጠየቀ። ከነ ዶክተር አምባቸው መኮንን ግድያ ጋር በተያያዘ በነ ሻምበል መማር ጌትነት መዝገብ ጉዳያቸው በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እየታየ የሚገኙ ተጠርጣሪዎች የመከላከያ ምስክር መሰማት ተጀመረ። ሩሲያ በሱዳን የባህር ዳርቻ የባህር ኃይል የጦር ሰፈር የማቋቋም እቅዷን እየገፋችበት መሆኑን አስታወቀች። ዜናው በዚሁ አበቃ። የዓለም ዜና ያቀረበችልንን ሸዋዬ ለገሰን አመሰግናለሁ። የዜና መጽሔት የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት ስለ ኢትዮጵያ ምርጫ ውጤት የሰጡት አስተያየት